韩老师，你在培训现场经常把别人打岔气儿那招怎么用的？那个技巧一定要设陷阱。OK，这招开始了啊！我们教过很多招，比如说，你看我教过勾打头，再勾，嘣，再反打身体，对吧？但这招其实非常好用，你必须保证你左手有足够的耐酸，没事儿打打连续摆拳。实际我们做的对镜头是是什么？连续摆拳打你头，轰你。 蹦蹦轰你，反复打你头，就不打你身体，让你造成一种假象，就是这哥们儿不会打身体，亮着都不会打，就是个傻子。要建立这种人设啊，比如说，你看我打他，啊，蹦打，我打头，蹦蹦蹦，这个很重要哈。然后再踢点腿，吸引一下注意力。等下次打头的时候，大多数人啊，我讲的是大多数人，他绝对就不会考虑身体这件事儿了。于是你连续两个摆拳或三个摆拳啊，但是有轻有重的，比如我稍微发点力啊。 蹦蹦蹦打身体，这就有效果了，理解吧？而且这个摆定要快，产生震动，让他有恐惧感。这个时候第三拳或第四拳的时候打身体，再来一遍。蹦蹦蹦，这一拳非常管用，真的希望你尝试尝试。如果在实战中好用，拜托下面留个言。